Hola, ¿cómo están? Nuevamente aquí con un nuevo video. Vamos a ver este, los tipos de ropa que pueden utilizar las distintas profesiones que tiene lineaje 2. Vamos a ver aquí, este personaje nuevamente es mago y los magos utilizan un robe. Como ven aquí, un robe. Dice Upper and Lower Body, un robe. Los magos soportes o de ataque o de otro tipo de magos, hay muchos tipos de magos, tienen que llevar la ropa robe Vemos el personaje que es Light. El personaje Light, perdón, el personaje que lleva ropa Light, dice Upper and Lower Body Light. Son normalmente los dagueros, los arqueros y otro tipo de profesiones. Ellos llevan un tipo de ropa para poder este, moverse mucho más rápido y tener agilidad y rapidez. Y ahora existen los heavy, los heavy normalmente, como vemos aquí, dice upper and lower body heavy. Como vemos aquí, los heavy son los que soportan los golpes y aguantan más los golpes. También, según sus skills y según la ropa que lleven, en este caso heavy, aguantan más los golpes de los bichos o de los raibos. Después vamos a ver los raibos. Ahora, como vemos, como vemos aquí, cada ropa le da un atributo especial al personaje. Como vemos aquí en los pasivos, dice incrementa resistencia a todo. Entonces, como no todo, pero al menos algunas cositas. Como vemos aquí, la ropa incrementa algunas cosas del personaje. También aquí vemos que el light también este, le da alguna posibilidad de poder incrementar este, algunos skills como vemos aquí son skills pasivas y acá también en robe vemos que este los este la ropa que llevan puesta incrementa algunas habilidades del personaje como ya vemos aquí aquí los magos utilizan robe soporte de ataque o como fuera según la profesión aquí el personaje daguero o este, arquero utiliza este, light. Y aquí este personaje que tiene una, cualquier profesión de tanque, o sea de dureza, utiliza ropa heavy para que aguanten los golpes. Como ustedes pueden ver, solamente existen tres tipos de ropa en, el viaje 2. Hay otros tipos de ropa, pero normalmente son tres. Normalmente son tres. De robe, light y heavy. Como ustedes pueden ver, hay solamente tres tipos de ropa, no puedes utilizar otro tipo de ropa. Bueno, muchas gracias por ver el video y hasta otra oportunidad, saludos.